Trying hard but you wanna be my friend In a place to hide, in a one to run to Hai teman-teman, apa kabar? Nah, hari ini saya mau bikin capcay Nah jadi kita cobain ya, sama-sama ya I'm the one you ride to If you don't wanna... Ya, jadi bahan-bahannya kita pakai uh, sawi putih, wortel, uh, ah, kepundren, Ah, bangkol, daun bawang, bawang bombay, bawang putih, baso, ah, tepung maizena, gula, lada, saus tiram, garam, dan licin. Dan tentunya pakai minyak goreng ya. Oke, kita lanjut. I can help you out. I can... botol kita iris-iris ya iris-iris miring aja again Trying hard but you wanna be my friend Ain't no place to hide, ain't no one to run to Here we go, here we go again Call my bluff, I'ma be here till the end I'm the one you ride bawang bombay sama bawang putih I can help you out. I aquí. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk berkatmu, untuk penyertaanmu, untuk setiap kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang melihat ini Tuhan, biar juga ada berkatmu yang khusus untuk mereka semua. Dan biarlah Tuhan namamu ditinggikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. ini agak kelamaan karena sibuk foto video jadi agak dingin dikit mangkolnya agak garing mungkin kurang lama kali ya Batunya Benar juga Betul Rokoknya oke. Okay. Udah ya. Oke okay, lanjut.